No vídeo de hoxe vamos a tratar de eh, explicar eh, as principais opcións de configuración de Dolphin para tratar de aceitalo máis a nosa maneira de traballar. Para o cal é interesante saber que opcións hai. Para iso arrancamos Dolphin e, sen máis, vamos ao menú para ver as a configuración do mesmo. Bueno, vemos a típica eh, fiestra de preferencias donde hai unha serie de un menú que, eh, nun panel e eh, as opcións que podes configurar en cada menú no, noutro panel á dereita. Cando hai moitas opcións, o normal é que estén agrupadas en pestañas, aquí depende de... Por exemplo, aquí pues hai poucas opcións, entonces non ten sen, ningún senso de dividilas en pestañas. Comezamos pola, polo menú Seral. En Seral podemos configurar o, o comportamento, as vistas previas, as confirmacións e a barra de estado. Bueno, aquí penso que isto é bastante visual. Temos as opcións de vista que se poden asignar para cada cartafol en particular ou para todos. Se está seleccionado para todos, o cambio que fagamos para un cartafol afectará a todos os cartafois. Sin embargo, si seleccionamos para cada un, os cambios que fagamos en un serán propios específicos de ese cartafol, pero non dos demais. A orden, que sea natural, alfabética ou alfabética distinguindo as maiúsculas. Isto é moi tradicional de, dos escritorios de Unix e Linux, porque en Linux e en Unix os os nomes dos ficheiros distinguen mayúsculas e minúsculas. Eu podo ter aquí un ficheiro texto e podo ter aquí un ficheiro texto. En Linux son ficheiros diferentes. Vale, a orde natural, a diferencia da alfabética, mente que procesa eh, os números de forma máis, máis racional. Mentres que a alfabética se, se limita a, a asignar un orden alfabético de dos caracteres que forman o nome. En outras opcións temos mostrar, amosar as asudiñas e renomear in situ. Esta é na que falamos do no vídeo anterior que a mesma información do panel información se eu poño o panel eh, e apunto a un cartafol, vemos que ten o mesmo contido todo isto é o mesmo que pon aquí por iso é un pouco redundante ter as dúas opcións Renomear in situ significa que cando lle das a renomear o cambio de nome faise na mesma vista. Na mentras que se quitas, o cambio de nome farase nun cadro de diálogo. Non é algo moi espectacular. A marca de selección é esta. Ves que agora non sale. Vale, a veces cando fago do, das asodiñas ou do panel de información digo que aquí estou seleccionando o cartafole imaxes cando realmente o que estou facendo é apuntando que apunto o cartafole imaxes e pois me amosan as sudiñas se estuvera o panel de información me, me asignaría o panel de información de ese cartafol pero non o estou seleccionando seleccionando sería isto ou ben isto pero non isto isto só apunta se eu fago isto e eu quero copiar non podo sin embargo ao apuntalo si que podo desplegar o menú e copialo pero non é exactamente o mismo aquí non está seleccionado se eu agora lle dou aquí a marca de selección e lle dou aquí ao copiar solo estou copiando acá o cartafol modelos supuesto, si pincho encima de él, pues entonces sí. Pero si pincho encima de él, vemos que perdemos la selección anterior. Vale, esa diferencia entre apuntar y seleccionar. Esto solo es apuntar, no implica selección. Vale. As vistas previas son representacións preliminares dos ficheiros. Por exemplo, vamos aquí ao cartaful público, este ficheiro que teníamos estos estes días, vemos o seu contido se o pomos máis grande incluso podremos distinguir o, o que pon así en pequeno pois é difícil distinguir os caracteres pero aí os vemos vale, esta representación preliminar pois a temos para imaxes, para PDFs, para un montón de cousas e incluso podemos instalar, paquetes que nos permitan visualizar visualizacións preliminares de, de outro tipo de ficheiros, por exemplo, alguén podría facer un, unha visualización para Dolphin de, dos, dos arquivos CAD de AutoCAD, eh, bastaría con instalalos, está. Isto consume recursos, entonces a veces nos interesa ter máis ou menos. Se a máquina é suficiente, pois é interesante ter todos. Pero se a máquina non é suficiente, pois é eh, obviamente pois é mellor non a ver, non é algo que tampouco che solucione a vida non é algo tan, tan importante como para que se a máquina vai máis lenta pois sea mellor se le, sea mellor non ter vistas previas e que a máquina vaya un pouco máis rápida que non ter a visualización preliminar e que vaya máis lento esta opción de aquí saltar as pistas previas do fichero remotos é cando cando ti te eh, conectas a un a un sistema remoto, por exemplo, Google Drive ou a calquer sitio, eh, pois pa, eh, para evitar representar esas vistas previas de, do contido dese, dese sistema remoto porque lle leva tempo, o sea, teria que ir descargando cada un, ir representando e tal, entonces a vez pode ser algo bastante pesado e por defecto non o fai. Este cero significa que non o fai poderíamos por un límite deciros, vale, os ficheiros ficheiros grandes ao mellor non, pero os ficheiros pequenos si sí quero ver unha vista previa pois lle pomos aquí un tamaño, 5 megas, 10 megas, os que sean e cando non superen ese tamaño nos permitirá velo confirmacións as confirmacións son eh, consisten en que che pida apareza un cadro de diálogo que che pregunte realmente queres facer isto Por exemplo, se borras un ficheiro, realmente queres borrar isto. Entonces, as opcións que temos de confirmación son cando se tire algo á basura, se tiras algo á papelera, pois xa, che pode aparecer un mensaxe, seguro que queres botar isto á papelera. Eu por defecto non nunca o teño seleccionado. Eh, normalmente, se si tiras algo á papelera, en función da configuración da papelera, pero máis ou menos podes recuperalo. entonces non hai ningún problema en que tires algo á papelera de feito para iso está. entonces prefiro que non me que non me este preguntando cada vez que borro un ficheiro, queres tirar isto? Seguro que queres tirar isto. E se algunha vez me equivoco, pois vou a papelera, rescato o archivo, xa está. Tampouco tampouco é eh, prefiro perder o tempo unha vez que non que me este preguntando continuamente. Sin embargo, en o Liso, que estou facendo aquí, como é algo que fago rara vez, pues sí que no me molesta que me pregunte, aunque podría desactivar esa opción porque non é algo útil, normalmente cando valdeiras a papelera sabes o que estás facendo, pero tampouco é algo que faz tan habitualmente como para que supoña un problema que che, que che este preguntando. Ben, esta opción de aquí, cando se eliminen ficheiros ou cortafoles, é porque eliminar non é o mismo que tirar a papelera. Cando eliminas algo, deixa de estar accesible. Cando tiras algo a papelera, mentras non valera esa papelera, ou non se enche, ou o que sea, se... podes recuperalo. Se eu borro un fichero por, por error, non teño máis que ir a papelera, sacalo dali, se está. Se o elimino, non podo recuperalo. Hai ferramentas de recuperación. Cando borras algo, normalmente o podes recuperar. Pero é boa idea non contar con iso. As ferramentas non son fáciles de utilizar, non son 100% efectivas e, por tanto, é mellor non contar con elas. Si tes que andar a recuperar ficheiros que eliminache continuamente, usa a papelera que para iso está. Cando se eliminen, e ora a opción, cando se executen scripts ou ficheiros de escritorio, se refire aos, aos iconos e ficheiros que poidamos ter por aquí se creamos un ou heredamos dunha instalación anterior ou o que sea, pois cando executamos vai nos preguntar, seguro que queres executar este script ou este ficheiro de escritorio? E diremos que sí ou que non, según sea. É útil, non executedes scripts que non, que non esteades 100% eh, seguros de onde saíron ou que son. Iso debería ser unha regla básica. E bueno, a opción de de pechar as anelas con varias lapelas isto é como os navegadores, por exemplo cando tes varias, nave, varias anelas eh, lapelas abertas, varias pestañas ao sair vais preguntar si para que poidas dicir que si o que queiras facer é pechar esta lapela e lle dechas sair sin, sin darte conta ou se realmente queres salir da, da aplicación porque a mellor queres seguir vendo o contido, o, o contido que está na outra lapela. E a barra de estado pois son estas dúas. Bueno, a barra de estado esta. E estas dúas opcións son esta é a barra de ampliación, esta é a información de espacio. A de ampliación é a que utilizamos antes para cambiar o, no, o tamaño ao que se ven os iconos para ver que o contido de cousas públicas.text Ah, sí, lembrar que estas as extensións dos, dos ficheiros eh, se, nos escritorios se utilizan. entonces se tens un texte, podes dicir que este texte os, habla co, os abra coa aplicación Keito, os abra coa aplicación Notepad, os, abra coa, os abra coa aplicación a que sea. Pero realmente o sistema operativo non necesita esa información e pode saber que tipo de ficheiro é en función do contido do propio ficheiro, sin ter en conta a extensión. A extensión en xeral a utilizamos para ver un ficheiro e saber que é nós, e non ter que estar pendentes do que facemos. Por exemplo, se si creamos agora un ficheiro e vamos texto, pois eh, se vemos o ficheiro sin a vista preliminar, pois é difícil saber exactamente que Podría ser un ficheiro de texto, pero podría ser un ficheiro de writer ou podría ser un ficheiro de calquera outra aplicación. Ou pode ser un ficheiro que simplemente lle pusemos ese nome ou unha imaxe que lle pusemos ese nome. Vale. A vista de inicio refírese a como arranca a aplicación. Aquí le pusen que por defecto arranque en Timeline Today. Pero eu podo dicirlle que emplee, por exemplo, esta situación. Quero que me arranque sempre aquí. Entonces, le damos, por exemplo, aquí. Eh, o cambiamos. Podemos ir aquí. Bueno, en principio aquí podríamos usar los lugares que son, este está aquí. Pero bueno, podríamos decirle que nos arranque aquí. Y ahora, si vamos aquí, vemos que nos arranca directamente ahí. eu atopo interesante utilizar esta, esta ubicación. Así, cada vez que arranco o Dolphin, vamos aos ficheiros nos que estiven traballando hoxe. Eh, é unha opción. Por defecto, ven aquí, podes dicir que por defecto veña aquí, ou aquí, ou onde que iramos. As outras opcións de, de inicio son que se ve a vista partida por defecto. Aquí vemos o contido de descargas, pero por defecto pode verse así. De forma que aquí podemos ir navegando e non afectaría o contido desta. Aquí podríamos ver o mismo o mesmo cartafol en dúas pistas ou distintos cartafoles en dúas pistas. Eu isto acostumo usalo bastante, pero é unha opción que teño aquí. Entón, non solo non, non é habitual que a teña que a teña por defecto. Cando necesito, pincho en dividir e xa está. A barra de localización editable é esta de aquí, esta barra de, de localización. Por defecto ven así, que é moi chulo, pero se si quero editala teño que pinchar e logo editar o que queira editar se a poño editable vai estar sempre así entonces eu eh, cando veño aquí directamente podo porme donde queira facer o cambio e facelo non é algo que sea espectacularmente útil e eh, pode ser máis, máis vistoso telo así, pero bueno que seamos, que seamos a ruta completa. Esta é unha opción que eu acostumo a tela por defecto porque me amosa a ruta completa. entonces eu se quero ir aquí, pues pincho aí. Esa está. Se non a temos completa, simplemente nos porá o cartafol onde estamos. E a partir de aí, a onde vayamos entrando. Pero vemos que non nos pon home call, por exemplo aunque si navegamos así siempre nos vaya a mostrar desde donde estamos a donde vamos entrando. Por tanto, non hai moita diferencia. Non é unha opción para volverse eh, lo de que faga moito moito ben. Así que por defecto acostuma a non, a non vir seleccionada. Eu normalmente prefiro tela, pero bueno, é un gusto persoal. A barra de filtro é unha barra que se ve aquí por defecto, aunque a podes mover, pero por defecto vai aquí e que nos permite facer filtrar eu para min é bastante útil, pero bueno como todo, pois ocupa espacio, pois hai quen prefire non tela e a ruta completa na barra de título non é máis que o que se ve aquí aquí vemos que estamos no cartafol persoal si ponemos aquí, pues nos pondrá home cal. O modo de vista, pues son estes tres dos que falamos no vídeo anterior, pois podemos asignarlle tamaños predeterminados, tamaños as vistas previas predeterminadas, tipos de letra diferentes si queremos, anchuras das etiquetas si queremos, un número de cando o nome é moi, la, moi longo podemos limitar o número de liñas que ten ese nome e podemos facer o mesmo tanto para vista compacta como para vista de detalle esta e esta eu isto non acostumo a cambiar os cambios os vou facendo sobre a marcha aquí pero bueno en navegación pois eu sempre teño seleccionados estas dúas, estas dúas opcións, abrir arquivos como cartafois, que non é, non é moi útil, pero bueno, para abrir archivos comprimidos e tal, bueno, pode ser pode ser un pouco interesante algunha vez, pero esta sí que é moi moi útil. Se eu vou aquí, público, e quero copiar este ficheiro dentro de este cartafol de aquí, pois non teño máis que arrastrar por encima, esperar a que o abra, sigo esperando a que o abra agora, ahora pues se digo se eu quero copiar, enlazar vale como vemos cando facemos operacións de, arrastre en, en plasma o normal é que nos pregunte que é o que queremos facer Mientras que, por exemplo, en Windows pois se asume que se arrastras, pois simplemente estás ou copiando ou movendo en función de onde estás eh, si podes modificar o que queres facer pulsando control, pulsando mayúsculas pero por defecto, si non me equivoco eh, ao copiar dentro do mismo dispositivo ao arrastrar dentro do mismo dispositivo o move e eh, ao arrastrar entre distintos dispositivos o copia si no, si non lembro mal como facía iso aquí no, aquí por defecto o que fai é preguntar si pulso control por exemplo si que asume que o copia pero se si non pulso pregunta os servizos son cousas que podemos facer cousas, accións que podemos facer con, con ficheiro, por exemplo, comprimilo, compartilo, copialo por, pa, paulado, cifralo, etcétera hai un montón delas que podes por, por que veñen por defecto, podes instalar máis, podes facer máis. Eh, eu normalmente me aseguro de ter esta seleccionada, que por defecto na maioría de distribucións ven sin seleccionar. O sea, eu o primeiro que fago é engadilo. Ben, ao engadilo, vemos que aquí agora me aparece eliminar, cando antes non aparecía. Entonces teño a opción de mandar a papelera e a opción de eliminar. As dúas opcións as podo facer co teclados, pulsando suprimir, pulsando mayúsculas suprimir. Independentemente do que este seleccionado aquí. Se eu non teño servicio, sigo podendo seleccionar o fichero, pulsar mayúsculas, suprimir. E nos vai preguntar se o queremos eliminar ou pero por coherencia prefiero telo a vista porque a veces simplemente estou traballando co, co rato e é máis cómodo usar o menú secundario que non o teclado cando estou facendo moi copiando ficheiros dun lado para outro eu acostumo a traballar moito así entonces aquí me é máis cómodo facer iso que non estar botar mando o teclado e eh, pulsar maiúscula suprimir e eh, que ao mellor incluso estás nun teclado diferente porque estás co portátil ou incluso estás no equipo de outra persoa non, non estás seguro de como está de como é ese teclado con, concreto motivo que sea vale. non é algo tampouco para que para quitar o sono que a nadie que isto este sin seleccionar aquí podemos descargar novos servicios isto é moi habitual en Plasma, que poidas descargar servicios desde un sitio web. E aquí terías as opcións que podes instalar, configurar, e... hai un mollón delas para traballar con PDFs, para traballar para traballar con imaxes, e, bueno, hai a veces é cuestión de, de buscar. E o liso, pois é o liso moito máis podemos dicir que elimine os ficheiros que son máis bellos de un número de días podemos dicirlle que limite o tamaño da papelera a un, tam, a un porcentaxe do, do disco e que se se alcanza ese tamaño pois se amose un aviso, se eliminen os ficheiros máis bellos ou os máis grandes vale, todo iso son as opcións de configuración de de Dolphin a ver se podo facer un vídeo para facer un, un exemplo máis completo de, de configuración concreta que creando así algúns lugares adecuados vendo algunhas opcións que, que hai o que xa prometí dos sistemas de ficheiros en rede como se traballa con eles e na mentras, pois, pues, gracias por ver o vídeo espero que sea útil para alguén algún